атымды адам қойған соң қайтып надан болайын сүйегі жоқ балық болмайтын сияқты кемшілігі жоқ адамда болмайды кішкентай адамдарға ұнағың келсе өзіңде кішкентай бол ең қиын іс өзіңді өзің тану ең оңай іс басқаға ақыл айту шыдамды сабырлы адам бастаған ісінің жақсы нәтижесін көреді білімге құштар адам іздегенін табады адам өзін бақытсызбын деп сарнай берсе шынымен ақ бақытсыз болады қолынан келетін істеуге тиісті ісін істей алатын адамды бақытты әрі тамаша адам деуге болады адам баласын қор қылатын үш нәрсе әуелі надандық екіншісі еріншектік үшіншісі зұлымдық орайы келгенде өжет бола алмаған кісіні ақылды деу орынсыз не ақылы не күш-қайраты жоқ адам ғана нағыз сорлы ешнәрсе талап етпеген адам ешнәрсе бермейді де мен армандағыш ізденгіш жаны тыным таппайтын кісілерді ұнатамын ал дегеніне жетісімен тоқтай қалған адамның мен үшін ешқандай қызығы жоқ адам тірлігі жақсы-жаман жіптен араласқан тоқылған мата адам күн ал сезімі оның планеталары